Za wami jest zachód słońca, tutaj robi się już zimno, co oznacza jednoznacznie, że już skończyłem latać nad budową tramwaju na Kasprzaka, a teraz zapraszam was do zobaczenia tego wszystkiego z górnej perspektywy, z lotu drona, z przelotem i bez mojego gadania. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Thank you.